Всем доброго времени суток. Итак, сейчас я расскажу, как проверить катушки на моторах РБ. Кто-то заводит движок, откручивает кожух на выхлопухе, пытается потрогать рукой. Если не нагрелся, коллектор, рука к нему не прилипает у того у цилиндра, где нерабочая катушка, значит, вроде она не работает. Но бывает, катушечки работают через раз. Смотреть можно так. Откручиваем катушки, вставляем в них свечи, ложим на массу. Откручиваем датчик КАС. Вот отсюда от финтиклевина, вот она. Раскладываем так, чтобы было нам все видно. И, катушеч... и у свечей была масса от крышки клапанов. И крутим датчик КАС. И мы видим, как идет искра как раз таки на катушке. Так, очень, так сразу видать, какая, какие катушки нерабочие, какие работают через раз. Как раз таки у меня тут была на шестом цилиндре, попозже расскажу, как это исправить. Вот, ну вот, в общем, как-то так. Все гениально и просто.